שחיינים רבים, ממתחילים ועד מקצועיים, התחילו לשחות עם שנורקל השחיינים ולא סתם. אחד היתרונות המרכזיים של השנורקל שהוא לא יוצא מהצד. הוא מאוד מאוד נעים על החלק העליון, הוא מאוד אלסטי והוא יוצא ממש ממרכז הפנים. ברגע שאנחנו שוחים עם השנורקל אנחנו יכולים לנטרל לגמרי את העבודה של הנשימה. גם בשחיית החזה ולהפוך את שחיית החזה לשחייה הרבה יותר בריאה. במידה ואנחנו שוחים חתירה, אנחנו עובדים על מנח הראש שלנו בלי תזוזה של הגוף. ניתן לעבוד על שחרור של הכתפיים ולטפל בבעיות כתפיים. ניתן לעבוד רק על הרגליים כדי לנטרל את הפלג גוף העליון. שנורקל שחיינים עוזר לנו לשחות יותר ישר, יותר בריא ויותר נכון. אז חייבים את זה לקיט שלכם על מנת ליהנות מכל כך הרבה תרגילים מגוונים ואיכותיים.